nous sommes arrivés le 1er février 1940, dans mon souvenir, hein, à, la, gare d'Innsbruck, hein, dans le Tyrol, avec un froid. Je me rappelle seulement le froid. <laughs> Et là, on nous logeait dans des, dans des auberges, tu sais, dans des, dans des, auberges. Et puis après, quand on nous a hum, fait continuer le voyage euh, vers la frontière tchécoslovaque, alors là, c'était au début dans un centre où on était une quarantaine dans une pièce. Hein. Et puis après, on, nous a donné une maison. Hein. Il ne faut pas dire, ils nous ont donné une maison, mais ma mère n'a pas voulu de cette maison parce qu'elle a dit, elle ne nous appartient pas. Et on s'est toujours posé après la question, mais plus tard, est-ce que ce n'est pas des gens qu'on a mis dehors pour nous mettre dedans Voilà, on ne sait pas. Et ça, c'était pour nous vraiment trop grand changement. Tu sais, d'abord, les gens qui ne nous acceptaient pas bien, pour eux, on était un peu les, les, Italiens, tu sais, les, comme, on dit ici, les, les ritales, tu vois. Et puis, en plus, le climat, il était épouvantable là-bas. Et là, ma mère a dit, on n'y restera pas. Et puis, mon père, tout de suite, il a eu du travail. Hein. Mais on n'est on est pas resté, donc on est revenu sur le Tyrol. Et donc, euh, pour moi et ma sœur, c'était facile parce qu'on parlait allemand, parce qu'avec papa à la maison, on parlait toujours allemand. Hein. Mais mon frère, qui était élevé par mes grands-parents, qui ne parlait pas un mot d'allemand, il ne savait pas un mot d'allemand, ça a été difficile pour lui pour s'adapter. Mais dans le Tyrol, pas, d'appartement tout de suite, hein. alors donc aussi dans des auberges. Alors là, on logeait toujours dans des auberges, mais à, cinq, une, chambre, pas plus. Hein. Et puis on mangeait euh, comme on pouvait, tu sais, c'était très très dur. Alors le jour qu'on a eu l'appartement, ça a été formidable, un appartement tout neuf et tout ça, voilà. On a toujours été bien traités. Alors ça, en Autriche, on a toujours, enfin en Allemagne, à cette époque-là, on était toujours très bien traités, oui. Et puis bon, on est resté en Autriche. Mon père a toujours trouvé, euh, il avait toujours du travail. En Autriche, on avait un appartement correct et tout. Sauf que mon frère, quand il avait 16 ans et demi, il était obligé de partir à la guerre, hein, ça.